درود همراهان گرامی انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با درس سه از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و حیاتی و مهم انگلیسی و در این درس باز هم لغت ها و جملات و عبارت های بسیار کاربردی رو با هم تمرین خواهیم کرد فراموش نکنید اگر این کلیپ رو دارید اتفاقی میبینید کانال انگلیسی مثلاب خوردن رو subscribe بکنید تا در جریان جدیدترین ویدیوهایی که در کانال انتشار خواهد یافت قرار بگیرید و از اونها بتونید استفاده بکنید تأکید کردیم هزار بار باز هم میگیم چون روش یادگیری خیلی مهمتر از منابع یادگیریه پس فراموش نکنید که هر جمله و هر عبارت و هر لغت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسات تکرار کنید و وقتی تکرار کردید صدای خودتون رو با دستگاهتون با موبایلتون ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی دارید بتونید اون رو پیدا بکنید و رفع بکنید بسیار خوب بپردازیم به درس سه از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و مهم و اساسی در انگلیسی look look نگاه کردن نگاه انداختن نظر افکندن look look at me please look at me please look نگاه کردن یا نظر افکندن at به می مرا به من please لطفاً Look at me please. لطفاً به من نگاه کن. Look at me please. Look at me please. Let me take a look at it. Let me take a look at it. Let me اجازه بده به من. Take a look. نگاهی بیاندازم. at به it آن Let me take a look at it بگذار من نگاهی به آن بیاندازم Let me take a look at it Let me take a look at it First First اولین اول First We arrived first. We arrived first. We ما arrived گذشته فعل با قاعده arrive یعنی رسیدن و arrived در زمان گذشته بیان شده یعنی رسیدیم first اول یا اولین we arrived first ما اول رسیدیم یا ما اولین رسیدیم we arrived first We arrived first. Let us do this first of all. Let's do this first of all. Let us do this یا let's do this یعنی بیا این کار رو انجام بدیم. First اول of as all همه First of all یعنی اول همه Let's do this یعنی بیا این کار رو انجام بدیم Let's do this first of all یعنی بیا اول همه این کار را انجام بدهیم Let's do this first of all Let's do this first of all Also Also همچنین Also We need some sugar also. We need some sugar also. We ما need نیاز داشتن یا لازم داشتن. Some مقداری sugar شکر also همچنین. We need some sugar also. ما همچنین به مقداری شکر نیاز داریم. We need some sugar also. We need some sugar also. I also like cake. I also like cake. I من also همچنین like دوست دارم یا خوشم میاد کیک I also like cake من همچنین کیک هم دوست دارم I also like cake I also like cake I also like cake نیو جدید نو تازه new This is your new car. This is your new car. This is یعنی این است your مال تو new جدید کار خودرو یا ماشین نیو کار خودروی جدید your new car خودروی جدید تو This is your new car این ماشین جدید توست This is your new car This is your new car We want something new. We want something new. We want ما میخواهیم something چیزی new جدید something new چیزی جدید We want something new ما چیزی جدید می خواهیم یا ما چیز جدیدی می خواهیم We want something new We want something new Because Because زیرا چون که برای اینکه Because I am here because I love you I'm here because I love you I am here یا I'm here یعنی من اینجا هستم because چون که I love you من عاشقت هستم I'm here because I love you. من اینجا هستم چون عاشقتم. I'm here because I love you. I'm here because I love you. I am hungry because I did not eat lunch. I'm hungry because I didn't eat lunch. I'm hungry یعنی من گرسنم hungry یعنی گرسنه because چون که برای اینکه چون I did not من یه کاری رو نکردم did گذشته فعل دو و به حالت فعل کمکی استفاده شده I did not eat یعنی من نخوردم lunch نهار I didn't eat lunch من نهار نخوردم I'm hungry because I didn't eat lunch من گرسنم چون نهار نخوردم I'm hungry because I didn't eat lunch I'm hungry because I didn't eat lunch Day Day روز Day I study English every day. I study English every day. I study من مطالعه می کنم English زبان انگلیسی every هر day روز every day هر روز I study English من انگلیسی خونم. من انگلیسی مطالعه میکنم. I study English every day. من هر روز انگلیسی مطالعه کنم. I study English every day. I study English every day. The days of the week. The days of the week. The days یعنی اون روزها day روز days جمعش روزها the days یعنی اون روزهای مشخص of از the week هفته the days of the week روزهای هفته the days of the week the days of the week use use استفاده کردن به کار گرفتن use No problem. You can use my car. No problem. You can use my car. No problem یعنی مشکلی نیست. Problem یعنی مشکل یا مسئله. در مورد تلفظ problem دقت بکنید. پرابلم نیست دوستان. Problem به این دلیل که بین P و R صدایی وجود نداره ما هم نباید صدای اضافه بکنیم problem یعنی مشکل یا مسئله no problem یعنی مشکلی نیست you can تو می توانی use استفاده بکنی my car ماشین من رو you can use my car تو می توانی ماشین من را استفاده کنی no problem مشکلی نیست no problem you can use my car مشکلی نیست می توانی از ماشین من استفاده کنی؟ No problem, you can use my car. No problem, you can use my car. Use your head. Use your head. Use استفاده کردن یا به کار گرفتن. Your head یعنی سرت یا در واقع مغز تو یا کله تو. Use your head از مغزت استفاده کن مغزت رو به کار بگیر Use your head Use your head No No خیر نه برای منفی کردن No They have no money They have no money. They have آنها دارند. No هیچ در اینجا و برای منفی کردن استفاده شده. Money پول no money یعنی هیچ پولی they have no money آنها هیچ پولی ندارند they have no money they have no money I said no I said no. I say یعنی من میگویم. I said گذشته است. یعنی من گفتم و said گذشته فعل say. پس I said یعنی من گفتم no خیر یا نه. I said no. من گفتم نه. من گفتم خیر. I said no. I said no. من من مرد انسان من That man is my uncle. That man is my uncle. That man یعنی اون مرده داره اشاره میکنه به اون مرده is است my uncle عموی من یا دایی من آنکل یعنی امو، دایی، شوهرخاله، شوهرعمه و هر چیزی از این دست در انگلیسی خیلی اهمیت به این موضوع داده نمیشه و برای امو و دایی و شوهرعمه و شوهرخاله و هر چیز دیگری بهش میگن آنکل و در مورد تلفظش باید دقت بکنید آنکل نیست آنکل کل کل آنکل مای آنکل یعنی عموی من یا دایی من That man is my uncle آن مرد دایی یا عموی من است. That man is my uncle. That man is my uncle. My uncle is a young man. My uncle is a young man. My uncle یعنی امو یا دایی من is است a یک یانگ جوان من مرد A young man یعنی یک مرد جوان My uncle is a young man امو یا دایی من مرد جوان است My uncle is a young man My uncle is a young man Find Find پیدا کردن یافتن Find Can you find it? Can you find it? Can you یعنی آیا می توانی و حالت سوالی این جمله است. You can تو می توانی. حالا can میاد این ور سوالی میشه. Can you یعنی آیا تو می توانی find پیدا کردن یا یافتن it آن را و اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه. Can you find it آیا می توانی آن را پیدا کنی؟ Can you find it? Can you find it? We have to find it. We have to find it. We have to برای بیان الزام و اجبار استفاده میشه we have to یعنی ما باید یه کاری رو انجام بدیم کدوم کارو find پیدا کردن یا یافتن it اون چیزه رو we have to find it ما باید پیدایش کنیم we have to find it we have to find it here here اینجا here Come here, Jack. Come here, Jack. Come یعنی آمدن و فعل در ابتدای جمله آمده. حالت امریه. Come here. بیا اینجا. Jack. داره اشاره میکنه مثلا به پسر کوچولوش. Come here, Jack. بیا اینجا Jack. Come here, Jack. Come here, Jack. Please sit here. Please sit here. Please لطفاً sit نشستن here اینجا. Please sit here. لطفاً اینجا بنشینید. Please sit here. Please sit here. Thing. Thing. چیز. شیء. Thing. Why did you say such a thing? Why did you say such a thing? Why چرا did you say آیا تو گفتی such چنین a thing چیزی such a thing یعنی چنین چیزی why did you say یعنی چرا تو گفتی why did you say such a thing چرا تو چنین چیزی گفتی why did you say such a thing why did you say such a thing We are thinking about the same thing. We are thinking about the same thing. We are thinking یعنی ما داریم فکر می کنیم. ساختار حال استمراری about در مورد the same همان thing چیز the same thing یعنی همون چیز یک چیز یکسان about the same thing یعنی درباره همان چیز یا درباره یک چیز یکسان We are thinking about the same thing. ما داریم در مورد همان چیز فکر می کنیم یا ما داریم در مورد یک چیز یکسان فکر می کنیم. We are thinking about the same thing. We are thinking about the same thing. Give, give, دادن. give. Give me your hands and close your eyes. Give me your hands and close your eyes. give یعنی دادن و در ابتدای جمله اومده ساختار امری give me به من بده your hands دستانت and و close یعنی بستن و دوباره باز هم ساختار امریه یعنی ببند your مال تو eyes چشمان give me your hands and close your eyes دستانت را به من بده و چشمانت را ببند give me your hands and close your eyes give me your hands and close your eyes I will give it to you tomorrow. I will give it to you tomorrow. I will give it یعنی من آن را خواهم داد to you به تو tomorrow فردا I will give it to you من آن را به تو خواهم داد. Tomorrow فردا. I will give it to you tomorrow. من فردا آن را به تو خواهم داد. I will give it to you tomorrow. I will give it to you tomorrow. Many many بسیار زیاد many I have many things to do. I have many things to do. I have من دارم many بسیاری things چیزها و در اینجا کارها to do برای انجام many things to do یعنی چیزهای زیادی برای انجام I have many things to do من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم I have many things to do I have many things to do. I have many friends. I have many friends. I have من many بسیار یا بسیاری friends جمع دوست یعنی دوستان بچه ها در مورد تلفظ friends دقت بکنید friend nist یا friends nist. friend friend friends به این دلیل که بین F و R صدایی وجود نداره پس دقت بکنید که درست تلفظ بکنید I have many friends من دوستان بسیاری دارم I have many friends I have many friends well well خوب به خوبی well I can swim well. I can swim well. I can من می توانم swim شنا کردن well به خوبی یا خوب I can swim well من می توانم به خوبی شنا کنم I can swim well I can swim well This engine works well. This engine works well. This این engine یعنی موتور یا دستگاه یا موتور ماشین works کار می کند. چرا گفتیم کار می کند؟ به این دلیل که work یعنی کار کردن اس سوم شخص گرفته. works یعنی کار می کند. اشاره میکنه به this engine. this engine این موتور works کار می کند well به خوبی یا خوب this engine works well این موتور به خوبی کار می کند. This engine works well. This engine works well. Only. Only. فقط تنها. Only. We only spent three dollars. We only spent three dollars. We only یعنی ما تنها spent گذشته فعل بیقاعده spend یعنی خرج کردن، صرف کردن. We only spent یعنی ما تنها خرج کردیم. 3 سه dollars دلار چرا دلار آخرش اس گرفته چون جمع 3 3 سه تا 3 دلار ما خرج کردیم پس میشه 3 dollars 3 دلار we only spent 3 dollars ما تنها 3 دلار خرج کردیم we only spent 3 dollars we only spent 3 dollars I am the only person on the train. I'm the only person on the train. I am یا I'm یعنی من هستم. The حرف تعریف برای اشاره only تنها یا مفرد و به این دلیل میگیم the only و نمیگیم the only به خاطر اینکه حرف بعد از the صدادار گفتاریه یعنی او در only The only person یعنی تنها فرد person یعنی فرد یا شخص The only person یعنی اون فرد تنها On در The train در قطار I'm the only person on the train یه نکته برای حرف اضافه آن در استفاده از این موارد باید در نظر داشته باشید برای جاهایی که سطح وجود داره شما میتونید از حرف اضافه آن استفاده کنید مثلا اگر تاکسی بود میگفتید in the taxi یعنی داخل تاکسی چون مسقفه اما on the train به خاطر اینکه سطح مسطح بزرگی داره train و قطار به خاطر همین از حرف اضافه on برای train استفاده میشه I'm the only person on the train من تنها فرد در قطار هستم I'm the only person on the train I'm the only person on the train those those آنها اشاره به دور those those are my friends those are my friends those آنها are هستند my friends دوستان من those are my friends داره اشاره میکنه به دور و میگه Those are my friends. آنها دوستان من هستند. Those are my friends. Those are my friends. Those apples are fresh. Those apples are fresh. Those آنها apples ها. در مورد تلفظ اپل، دقت بکنید اپل نیست apple apple به این دلیل که بین p و l صدایی وجود نداره پس اپلز سیب ها آر هستند فرش فرش یعنی تازه تر و تازه در مورد تلفظ فرش دقت بکنید فرش نیست فرش به این دلیل که بین F و R صدایی وجود نداره. این موارد رو باید بسیار توجه بفرمایید. Those apples are fresh. آن سیب ها تازه هستند. Those apples are fresh. Those apples are fresh. Tell. Tell. گفتن. Tell. Never tell a lie. Never tell a lie. Never یعنی هرگز. Tell گفتن a lie یک دروغ. Lie یعنی دروغ. Never tell a lie. هرگز دروغ نگو. Never tell a lie. Never tell a lie. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me یعنی به من بگو ساختار امریه The truth اون حقیقت رو Truth یعنی حقیقت یا اون واقعیت The truth یعنی اون حقیقتی که من میخوام اون حقیقتی که خودت میدونی و من میدونم Tell me the truth حقیقت را به من بگو Tell me the truth Tell me the truth. Very, very. بسیار, خیلی. Very. We are very happy. We are very happy. We are ما هستیم very خیلی یا بسیار happy خوشحال و سرمست و خرسند We are very happy ما خیلی خوشحالیم We are very happy We are very happy It is very expensive It's very expensive It is یعنی آن است very بسیار expensive گران قیمتی It's very expensive آن خیلی گران است یا خیلی ساده خیلی گرونه It's very expensive It's very expensive even even حتی زوج even They did not even try to help. They didn't even try to help. They آنها did not یه کاری رو نکردن. did فعل کمکی در زمان گذشته even حتی try سعی کردن to به منظور help کمک try to help یعنی سعی بر کمک They didn't even try یعنی آنها حتی سعی نکردند to help که کمک کنند They didn't even try to help آنها حتی سعی نکردند کمک کنند They didn't even try to help They didn't even try to help 12 is an even number. 12 is an even number. 12 یعنی دوازده is است an a an به این دلیل که کلمه بعدش حرف اولش صدادار گفتاریه یعنی ای e در even an even یعنی یک زوج number عدد an even number یعنی یک عدد زوج 12 is an even number دوازده عددی زوج است. 12 is an even number. 12 is an even number. back back پشت عقب پس back please stand back Please stand back. Please لطفاً stand ایستادن back عقب stand back در حالت امری یعنی عقب بیست Please stand back یعنی لطفاً عقب بیستید Please stand back Please stand back. We sat at the back of the bus. We sat at the back of the bus. We sat گذشته we sit sit یعنی نشستن sat گذشته فعل بیقاعده sit یعنی نشستن We sat یعنی ما نشستیم at در the back اون پشته of the bus از اتوبوس We sat at We sat at the back of the bus. ما در پشت اتوبوس نشستیم. We sat at the back of the bus. We sat at the back of the bus. Any any هر هیچ any Do you have any money? Do you have any money? Do you have یعنی آیا شما دارید؟ You have یعنی شما دارید؟ Do you have حالت سوالیه که با فعل کمکی دو سوالی شده. Do you have یعنی آیا شما دارید؟ Any هیچ یا هر money پول Any money یعنی هر پولی یا هیچ پولی. Do you have any money؟ آیا هیچ پولی داری؟ Do you have any money؟ Do you have any money? I must help Julie at any cost. I must help Julie at any cost. I must یعنی من باید اجبار برای انجام یک کار. Help کمک کردن جولی جولی رو at در any هر cost هزینه یا مبلغ at any cost یعنی به هر قیمتی که شده I must help Julie at any cost من باید به جولی به هر قیمتی که شده کمک کنم I must help Julie at any cost I must help Julie at any cost Good Good خوب خوبی خیر good We have a good relationship. We have a good relationship. We have ما داریم a یک آرتیکل a برای اشاره به یک چیز good خوب relationship relationship یعنی ارتباط ارتباط بین دو نفر مثلا بین یک آقا یا خانم A good relationship یعنی یک رابطه خوب We have a good relationship ما رابطه خوبی داریم We have a good relationship We have a good relationship They are good people. They are good people. They آنها are هستند good خوب people افراد یا مردم good people یعنی افراد خوب یا مردم خوب they are good people آنها مردم خوبی هستند they are good people they are good people woman woman زن خانم woman Emma is a wonderful woman. Emma is a wonderful woman. Emma یعنی خانومی به نام اما is است a آرتیکل a برای اشاره به یک چیز wonderful wonderful یعنی العاده. دقت بکنید تلفظش رو wonder تلفظ w لبها حالت بوسه wonder و fall و نه فول wonderful یعنی فوقلاده woman خانم یا زن Emma is a wonderful woman A wonderful woman یعنی یک خانم فوقلاده Emma is a wonderful woman اما زن فوقلاده است یا اما خانم فوقلاده است Emma is a wonderful woman Emma is a wonderful woman I think she is an honest woman. I think she is an honest woman. I think من فکر می کنم she اوی خانم زمیر she برای اشاره به یک خانم is است an honest یک صادق یا یک راستگو چرا آرتیکل AN استفاده شده و گفتیم ان آنست به این دلیل که حرف اول از کلمه آنست صدادار گفتاری H نوشته شده ولی آ خونده میشه آنست یعنی راستگو یا صادق ومن خانم An آنست woman یعنی یک خانم راستگو یا یک خانم صادق I think she's an honest woman. من فکر می کنم او زن راستگویی است. I think she's an honest woman. I think she's an honest woman. Through through از طریق از رهگذر از میان through Water goes through the pipe. Water goes through the pipe. Water آب goes می رود و همونطور که میبینید ای e اس سوم شخص فعل go گرفته به خاطر اینکه فاعلمون water در اینجا حالت سوم شخص استفاده میشه through از میان یا از طریق the pipe اون لوله پایپ یعنی لوله Water goes through the pipe. آب از طریق لوله عبور می کند. Water goes through the pipe. Water goes through the pipe. You go through a city. You go through a city. You go تو میروی through از میان a city یک شهر You go through a city تو از میان یک شهر میگذری You go through a city You go through a city Us Us ما را به ما Us Come with us and stay with us. Come with us and stay with us. Come آمدن with همراه با us ما را یا به ما and و stay بمان ماندن with همراه با با us ما یا به ما come with us با ما بیا and stay with us و همراه ما بمان come with us and stay with us همراه ما بیایید و با ما بمانید come with us and stay with us come with us and stay with us all of us were silent all of us were silent all همه of us از ما all of us یعنی همه ما were گذشته فعل are بودیم silent silent یعنی بی صدا یا ساکت all of us were silent همه ما ساکت بودیم all of us were silent all of us were silent life life زندگی عمر جان life life is beautiful life is beautiful life زندگی is است beautiful زیبا تلفظ beautiful رو دقت داشته باشید beautiful نیست beautiful یعنی زیبا life is beautiful زندگی زیباست life is beautiful life is beautiful I owe you my life. I owe you my life. I owe یعنی من مدیونم. owe یعنی بدهکار بودن یا مدیون بودن. I owe you یعنی من به تو بدهکارم یا من به تو مدیونم. My life یعنی زندگی من. I owe you my life. من زندگیم را به تو مدیونم یا من جانم را به تو مدیونم I owe you my life I owe you my life child child کودک بچه child I am no longer a child I'm no longer a child I am یعنی من هستم longer یعنی بلندتر یا طولانیتر no longer یعنی نه بیش از این a child یک کودک I'm no longer a child من دیگر یک بچه نیستم I'm no longer a child I'm no longer a child Mom always treats me like a child. Mom always treats me like a child. Mom یعنی مامان always همواره یا همیشه treat یعنی رفتار کردن treats اس سوم شخص گرفته به خاطر اینکه فاعلمون مام سوم شخص مفرده می با من یا مرا like شبیه a child یک کودک مام always treats me like a child مامان همیشه با من مثل یک بچه رفتار می کند مام always treats me like a child مام always treats me like a child work work کار کار کردن تلاش کردن work You should work hard. You should work hard. You should یعنی تو باید یه کاری رو انجام بدی. چه کار؟ work کار کردن یا تلاش کردن. hard به سختی. You should work hard. شما باید به سختی کار کنید. You should work hard. You should work hard. Do not be late for work. Don't be late for work. Do not یعنی انجام نده فعل کمکی در حالت منفی. Be late دیر کردن for برای work کار don't be late دیر نکن for work برای کار don't be late for work برای کار تأخیر نداشته باش یا دیر نکن don't be late for work Don't be late for work. Down. Down. پایین down Do not look down. You will get dizzy. Don't look down. You will get dizzy. Do not look یعنی نگاه نکن. Down پایین رو. You will حالت آینده. Get به دست خواهی آورد. dizzy سرگیجه you will get dizzy یعنی سرت گیج خواهد رفت don't look down پایین را نگاه نکن you will get dizzy سرت گیج خواهد رفت don't look down you will get dizzy پایین را نگاه نکن سرت گیج خواهد رفت don't look down you will get dizzy don't look down you will get dizzy The sun is going down and it will be dark soon. The sun is going down and it will be dark soon. The sun یعنی خورشید is going یعنی دارد می رود down پایین and و it will be آن خواهد شد dark تاریک soon به زودی The sun is going down. خورشید دارد به پایین می رود یا غروب می کند and و it will be dark soon و به زودی تاریخ خواهد شد. The sun is going down and it will be dark soon. خورشید دارد به پایین می رود و به زودی تاریخ خواهد شد. The sun is going down and it will be dark soon. The sun is going down and it'll be dark soon. می می ممکن بودن ماه می می May I go home? May I go home? May یعنی آیا ممکنه آی می یعنی من ممکنه اما می وقتی میاد اینور حالت سوالی به خودش میگیره می آی یعنی ممکنه من یه کاری رو انجام بدم گو بروم home، خانه May I go home آیا ممکن است من به خانه بروم May I go home May I go home We will go to London in May. We will go to London in May. We will go حالت آینده ساده یعنی ما خواهیم رفت to London به لندن in May در ماه می We will go to London in May ما در ماه می به لندن خواهیم رفت We will go to London in May We will go to London in May After After پس از بعد از عقب after Let us go for a walk after breakfast. Let's go for a walk after breakfast. Let's go یعنی بیا برویم for a walk برای یک قدم زدن walk یعنی راه رفتن و در اینجا یعنی قدم زدن after بعد از breakfast صبحانه after breakfast یعنی بعد از صبحانه let's go for a walk بیا بریم قدم بزنیم after breakfast بعد از صبحانه let's go for a walk after breakfast بیا بعد از صبحانه برویم قدم بزنیم let's go for a walk after breakfast let's go for a walk after breakfast Some people believe in life after death. Some people believe in life after death. Some تعدادی یا مقداری یا بعضی people افراد believe باور دارند این به life زندگی after بعد از death مرگ life after death یعنی زندگی پس از مرگ some people بعضی از افراد believe in باور دارند به some people believe in life after death بعضی از مردم به زندگی بعد از مرگ باور دارند some people believe in life after death some people believe in life after death should should باید بایست should You should go now You should go now You should یعنی شما باید یه کاری رو انجام بدید Go رفتن You should go تو باید بروی Now اکنون You should go now تو الان باید بروی You should go now You should go now. Where should we go? Where should we go? Where یعنی کجا should باید we ما Where should we go? ما باید کجا برویم Where should we go? Where should we go? کال کال صدا زدن زنگ زدن کال Call the police. Call the police. کال یعنی صدا زدن یا زنگ زدن و در اینجا یعنی زنگ زدن. فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره یعنی زنگ بزن. The police به پلیس دقت بکنید دوستان تلفظ پلیس استرس روی ال و روی پی نیست یعنی نباید بگید پلیس این اشتباهه پلیس اینطوری درسته در واقع استرس روی ال روی بخش دوم کال the پلیس به پلیس زنگ بزنید call the پلیس. call the پلیس. please call him Please call him. Please لطفاً call صدا زدن یا زنگ زدن him او را به او اوی آقا Please call him. لطفاً به او زنگ بزنید. لطفاً او را صدا بزنید. Please call him. Please call him. world world جهان دنیا world Mori traveled all over the world. Mori traveled all over the world. Mori یعنی آقایی به نام موری. Traveled گذشته فعل travel یعنی سفر کردن و در اینجا یعنی سفر کرد. Traveled all over یعنی سرتاسر. سر. The world دنیا. All over the world یعنی سرتاسر دنیا. Mori traveled all over the world. موری به سرتاسر سر جهان سفر کرد. Mori traveled all over the world. Mori traveled all over the world. Nobody in the world wants war. Nobody in the world wants war. Nobody یعنی هیچ کس in the world در داخل دنیا wants خواهد اس سوم شخص فعل want گرفته به این دلیل که nobody در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه war یعنی جنگ nobody in the world wants war هیچ کس در دنیا جنگ نمی خواهد nobody in the world wants war nobody in the world wants war over over روی بالای مافوق اتمام بیش از over Emma jumped over the wall Emma jumped over the wall اما یعنی دختر خانمی مثلا به اسم اما jumped گذشته فعل jump یعنی پریدن jumped یعنی پرید over روی the wall اون دیواره اما jumped over the wall اما روی دیوار پرید اما jumped over the wall Emma jumped over the wall. Jack must be over 50. Jack must be over 50. جک یعنی آقایی به نام جک ماست باید بی بودن یا شدن و در اینجا یعنی باشد over بیش از 50 پنجاه over 50 یعنی بیش از پنجاه جک must be over 50 جک باید بالای پنجاه سال باشد جک must be over 50 جک must be over 50 School School مدرسه آموزشگاه School Where is your school? Where's your school? Where is یعنی کجاست your مال تو school مدرسه Where's your school مدرسه تو کجاست Where's your school Where's your school I studied hard at school. I studied hard at school. I studied یعنی من مطالعه کردم. من درس خواندم. گذشته فعل study. I studied یعنی من مطالعه کردم. hard به سختی یا با تلاش زیاد. at school در مدرسه I studied hard at school من در مدرسه سخت درس خواندم I studied hard at school I studied hard at school still still هنوز ساکن راکد still I still love her I still love her I still یعنی من هنوز love عشق میورزم her به او به اوی خانم I still love her من هنوز عاشق او هستم I still love her I still love her. It is difficult to stay still for a long time. It's difficult to stay still for a long time. It is difficult یعنی اون سخته. Difficult یعنی سخت. Difficult نیست دوستان تلفظش. Difficult. آیها به صورت کوتاه و بین ا و ای to stay یعنی که بمانی stay یعنی ماندن Still یعنی ساکت یا راکد. Stay still یعنی راکد ماندن. For به مدت a long time یک زمان طولانی stay still for a long time یعنی ساکن ماندن برای یک زمان طولانی it's difficult to stay still for a long time ساکن ماندن برای مدت طولانی سخت است it's difficult to stay still for a long time It's difficult to stay still for a long time. Try try امتحان کردن سعی کردن try Try to study harder. Try to study harder. try یعنی سعی کردن یا امتحان کردن و در ابتدای جمله فعل اومده ساختار امری try یعنی سعی کن to study که مطالعه کنی harder سختتر hard یعنی سخت harder یعنی سختتر try to study harder سعی کن سختتر یا بیشتر مطالعه کنی try to study harder try to study harder We will try it once more. We will try it once more. We will try یعنی ما سعی خواهیم کرد ساختار آینده ساده it اون چیزه رو در مورد چیزی که داره صحبت میکنه once یک بار دیگه more بیشتر once more یعنی یک بار دیگه بیش از اون چیزی که تا الان انجام شده we will try it ما سعی خواهیم کرد ما تلاش خواهیم کرد اون رو once more یک بار دیگر we will try it once more ما یک بار دیگر آن را امتحان خواهیم کرد we will try it once more We will try it once more. Last last آخر آخرین باقی ماندن گذشته last We moved here last month. We moved here last month. We ما moved گذشته فعل move یعنی جابجا جا شدیم انتقال پیدا کردیم here اینجا last گذشته یا آخر month ماه last month یعنی ماه آخر یا ماه گذشته we moved here ما به اینجا منتقل شدیم یا انتقال پیدا کردیم last month ماه گذشته we moved here last month ما ماه گذشته به اینجا منتقل شدیم we moved here last month We moved here last month. This is the last time. This is the last time. This is یعنی این است. THE برای اشاره به یک حالت مشخص. Last آخرین time زمان یا وقت last time یعنی آخرین زمان یا آخرین دفعه The last time یعنی آخرین دفعه یا آخرین بار. This is the last time. این آخرین بار است. This is the last time. This is the last time. خدا قوت آفرین بر شما به پایان درس سه از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و مهم و حیاتی انگلیسی رسیدیم. دوستان همواره تاکید کردیم و باز هم تاکید میکنیم که طبق روش تمرین بکنید. این خیلی مهمه و باز هم ما تاکید خواهیم کرد. دلیلش این است که صرفا دیدن این درس به شما کمک نمیکنه. شما باید و ناچارید که طبق روش تمرین کنید و اگر طبق روشی که خدمت شما داریم تقدیم میکنیم و بیان میکنیم تمرین بکنید قطعا رشد بسیار عالی در یادگیریتون خواهید داشت یعنی سعی کنید هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و البته در دفترچه یادداشتتون و با صدای رسا تکرار بکنید و وقتی که دارید تکرار میکنید و بیان میکنید و از روی جملات و عبارتها و لغات میخونید حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه تلفظ و بیان در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی و اشکالی در تلفظتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و اون رو رفع بکنید در حقیقت طبق همین روشی که دارید مشاهده میفرمایید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و اینکه انگلیسی مستاب خوردن رو حمایت می تا بتونیم از رهگذر این درس ها به افرادی که واقعا نیاز به یادگیری دارن کمک بکنیم و بتونیم حتی تغییر کوچکی در زندگی اونها داشته باشیم و از رهگذر این اتفاق خوب این باستاب در زندگی ما هم تجلی پیدا بکنه آرزوی ما برای شما عزیزان چیزی نیست غیر از تندرستی و شادکامی و خورسندی در هر کجای دنیا که هستید